burken med tystnad innehåller tystnadsstenarna som ni alla får låna. Vi har utvecklat något som vi kallar till modellen här på på Hangö bibliotek och det betyder att jag har ett upplevelserum som jag varje år inreder på något speciellt sätt. Och alla böcker och berättelser, allt vad vi gör här så går enligt ett visst tema. Så att just nu i år så, så jobbar jag med nattens drömmar och dagens drömmar och, och livsdrömmar. Jag heter Netta Möller Salmela och jag jobbar här på Hangö stadsbibliotek och jag är egentligen specialbiblioteksfunktionär men på mitt kort så står det nu berättare och läseinspiratör och dessutom så är jag då läseambassadör i det här läslustprojektet. Och i den här Hange-modellen så det betyder att alla, alla barn i Hange kommer hit till upplevelserummet. Allt 35-åringar, förskolebarnen och lågstadier och högstadier och gymnasier också ibland. Och lite sånt här berättande för vuxna sysslar jag också med här att här blir det nog en jättefin stämning i det här rummet och alla tycker om att komma hit. Här finns vissa, vissa element som alltid är med. Att som jag sa, att, att det här temat växlar från år till år. Just nu är det drömmar, men det har då varit, här har varit ett djuphav och här har varit en regnskog. Och I fjol byggde jag hit ett stort slott där vi jobbar med den där gamla klassiska sagan. Och, och, och, och nu är det här då mer ett sånt drömskt drömskt tema. Så vissa element kommer alltid och ett är då den här muntliga berättelsen. Muntliga berättelsen är speciellt nära mitt hjärta och alldeles speciellt sådana här healing stories, helande, läkande berättelser eh, som gör gott, som man växer av och som känns gott ända in i själen av att höra. Sådana berättar jag och så följer vi lite upp dem alltid med barnen, att, att vilka inre bilder, vad har de sett i sitt huvud samtidigt som jag har berättat? Och ehm, har jag naturligtvis god högläsning, en högläsning med böcker som jag faktiskt noggrant har valt. Och jag har funderat kring det där att, att vad, vad vill jag, vad, varför läser jag just den här boken? Att, att vad, är, vad, och vad är pedagogiken bakom den och, och, vad vill jag säga med den här boken och, och, och, och vad försöker jag förmedla via den boken. Så strävar jag också naturligtvis efter en sån här väldigt andäktig, tyst stämning, att vi kommer ju in med tystnadsstenar och så här. Och, och när man har med barn att göra så vet man ju naturligtvis det. Så vi har mycket olika sorters klapprytmer och jag sjunger och sånt här eh, som ger... Mm, man kan tänka sig att det är både dels pausgymnastik, man får röra på sig, och sen kan det också dels vara en, en, någonting som jag gör för att byta stämning om det finns en viss stämning i någon, någon, någon del av det som jag gör, antingen det muntliga berättandet eller högläsningen, så kan jag byta stämning via en klapprytm eller så här. Sedan så alltså använder jag väldigt mycket min ficklampa och gör såna här ficklampsberättelser, så då kan man också man kan belysa bilderna i den här nya sortens bilderböcker på ett helt annat sätt. Och man kan till exempel göra en metod som heter picture walking, att man med, med sin lampa går går man, och tittar på de här bilderna. Och man kan till exempel för, för barn som har koncentrationssvårigheter så är det bra att göra, gå igenom boken först innan man läser den. Sedan så jobbar jag mycket med massagesagor. Och när barnen kommer så säger jag alltid att i mina program, och de vet att när de kommer in i det här rummet så det finns alltid någonting för öronen, det finns någonting för ögonen, det finns någonting för hjärtat och det finns någonting för hela kroppen. Det som är för hjärtat är naturligtvis någon sorts etisk vinkling till någonting som jag tycker att, att det är bra att barn får lära sig eller ta del av. Så ett, upplevelseprogram ska ha alla de här delarna, så att alla sinnen ska vara med, ögon och öron, kroppen och hela hjärtat då blir det, då blir det färdigt. Jag, jag, väljer sådana berättelser som, som jag på något sätt tycker att är både, både lärorika och etiska och också fantastiska och att de har någon form av djup. Jag söker efter någon sorts undermening i alla de här, det som finns mellan raderna i de här böckerna som jag läser, som barnen kan etablera på något sätt i sitt eget liv eller något tankar. Och ehm, att de har fått titta på sina egna inre bilder och utveckla de där inre bilderna via, via det som de har hört. Att de har känt sig trygga, haft det gott och skönt på sin massagesaga, mm, upplevt någonting, en rolig bok eller en spännande bok eller vad det än kan vara, någon form av upplevelse som, jag vill påpeka att det här sättet att arbeta så är i varje fall lite annorlunda än de här vanliga sakerna som barn gör nu för tiden, som är väldigt mycket där den här direkta, direkta kontakten och direkta stämningen kanske inte nödvändigtvis finns med. Så jag, jag vill att den här direkta stämningen och att det är ett flöde av tankar och eh, känslor och eh, berättelser mellan oss här och att det finns i rummet det här flödet av det här. Om våra barn och våra ungdomar förlorar läsningen så då går vi ju först och främst, vi, vi förlorar allt det här om hur man lär sig att leva empatiskt, hela den där sociala utvecklingen, orden. Och jag är väldigt rädd för det här att våra barn och ungdomar ska förlora orden. För jag tycker att man oftare och oftare träffar på barn som kanske har svårare att uttrycka sig nu för tiden. Och det där att inte ha ord att förklara med hur man känner, så, så de där känslorna försvinner ju inte fast man har orden. De finns där ändå, men uttrycksformen så borde ju vara bara orden att kunna berätta om, om hur man känner och hur man mår. Och det skulle vara förfärligt om vi skulle förlora läsningen. Men att nu finns det väldigt mycket fina projekt som är på gång så jag hoppas att det finns en kontinuitet i de här projekten. Att det är inte sådana här dagsländor som kommer en dag och så glöms de bort och, och så här utan att man kan hitta på nya sätt att arbeta som på riktigt eh, leder framåt och som har sådana system att de faktiskt håller och, och, och att man kan göra dem hela tiden. Och så där personligen så, jag tycker att det här det här sättet att ha, jag har träffat tusentals barn varje år och jag har hundratals grupper av olika slag här i upplevelserummet. Och det funkar så himla bra och det, man får ett så bra etablerat eh, samarbete med skolor och daghem och, och, man blir bekant med alla klasser och alla grupper. Att, att det här är faktiskt någonting som jag rekommenderar för olika bibliotek. Och många ställen som jag har varit och fortbildat så, så har jag pratat om det här att, att också kanske i skolor göra ett upplevelserum och, och, det finns många, många skolor som har liksom lite sådär hoppat på det och byggt ett upplevelserum. Att ofta blir man, blir, blir man inspirerad när man kommer i det här rummet och tycker att det skulle vara roligt att ha en sån där helgedomföreläsningen. Så man på något sätt man går, man går in i den via olika rutiner och system och, och det ska vara något speciellt med det här. Det är inte ett vanligt rum utan hit går man bara när man, när man ska få den här upplevelsen. Och min mening är att alltid när hit kommer något barn så ska de gå ut därifrån och vuxit åtminstone så här mycket. Och de ska liksom känna sig att de är betydelsefulla och det är viktigt vad de tycker och vad de tänker och eh, att de kan förändra världen när de blir vuxna.